Pô, velho, eu tava vendo na internet que tá rolando um, tal, um tal de caça ao boitatá. E disse que tava tá uma recompensa, velho. Como é que tem muita floresta? Quem sabe a gente não vai procurar hoje à E de quanto seria a recompensa? Pô, velho, não vou mais não, tá barril, boa sorte lá, velho. Que, que medo, velho. O boitatá, uma cobra de fogo que ataca pessoas que tentam queimar as florestas.